Uh, azi vreau să-ți vorbesc despre a mistui. Mulțumesc, mami! Um, prima dată mi s-a părut că este un verb mai spre negativ. Însă am citit în text mai multe nuanțe ale lui, a nimici, a nu tolera, a distruge prin ardere, a preface în cenușă. Uh, ca să să spun sincer, um, a mistui mi se pare uh, că înseamnă a transforma într-o altă formă o anumită formă. Adică un lemn care uh, nu ia foc se mistuiește în foc, dar se preface de fapt în, în cenușă. Și noi, după ce murim, ne prefacem în altceva. Eu nu vreau să văd moartea ca pe o chestie negativă. Pentru tine ce înseamnă a mistui? Ceau!